dalam seni bela diri campuran, ada banyak petarung tangguh atau berpengalaman yang berketerampilan yang mempunyai kelebihan tersendiri. Jenis petarung ini, menjadi lebih fleksibel, atau setidaknya telah memperoleh kecakapan gulat yang dibutuhkan untuk bertahan melawan takedon. Keberhasilan seni bela diri ini, telah berkembang dengan pesat. Lewat video ini, saya akan menampilkan petarung tangguh yang brutal dan tanpa ada belas kasihan, hingga dijuluki mini Mike Tyson. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Dan yang sudah subscribe channel saya, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rejekinya. Oke kita lanjut, seorang petarung terbaik yang disegani di MMA adalah Melvin Manhoef. Dia tidak hanya seorang seniman bela diri campuran, tapi dia juga seorang kickboxer profesional yang paling disegani di MMA. Melvin Manhoef lahir tanggal 11 Mei tahun 1976, dan pensiunan seniman bela diri campuran dan kickboxer profesional di Belanda. Manhoef tak hanya seorang seniman bela diri campuran profesional yang berasal dari Suriname, namun Manhoef juga seorang kickboxer profesional. Manhoof memenangkan penghargaan sebagai petarung MMA di kejuaraan kelas berat ringan. Manhoof menempati peringkat ke-9 di divisi kelas menengah Glory, dan memegang salah satu persentase KO tertinggi di antara petarung MMA lainnya, dengan 28 dari 32 kemenangan dengan KO. Meskipun Manhoof lahir di Suriname, tapi Manhoof berkediaman di Belanda. Karena orang tuanya pindah ke Belanda saat Manhoof menginjak usia 3 tahun. Di usia mudanya, Melvin bermain sepak bola, dan kemudian diperkenalkan ke Muay Thai oleh saudaranya. Pertarungan pertama Manhoof, di usia ke-18 tahun. Melvin Manhoof memenangkan pertarungan pertamanya dengan keputusan juri, pada tahun 2004, ketika Manhoof memasuki promosi Cage Rage, ia memenangkan juara kelas berat ringan di Inggris, dengan melawan Fabio Piamonte dan Manhoof mampu mempertahankan gelarnya selama dua tahun. Beberapa pertarungan yang paling bergengsi yang pernah dilakukan Manhoof adalah pertarungannya antara Mark Hun pada tahun 2008. Meskipun Melvin berbeda ukuran badan, namun Melvin tetap berusaha untuk mengalahkan Hun dan Manhoof memberi Hun kekalahan pertamanya melalui KO. Manhoof juga pernah bertarung di divisi kelas welter. Dengan debutnya melawan Evangelista Santos, dan Manheov menang TKO di awal ronde pertama. Pada tahun 2014, Bellator MMA mengumumkan bahwa mereka mengontrak Manhoof untuk promosi. Pertarungan debutnya di Bellator adalah pada saat Manhoof mengalahkan Doug Marshall selama pertarungan di kelas menengah. Pertarungan terakhir Melvin terjadi pada Mei tahun 2016, di mana Manhoof kalah dalam pertarungan kontroversial melawan Rafael Charva. Dia berkompetisi di kelas berat ringan, dan kelas menengah Bellator, dan sebelumnya juga Melvin berkompetisi untuk Strike Force. Persentase tertinggi dari semua petarung MMA dengan setidaknya hanya mencapai 15 kemenangan saja. Namun Melvin Manhoef, adalah salah satu petarung terbaik yang paling disegani di kickboxing dan MMA dan Manhoef memiliki 28 kemenangan KO. Dia menggabungkan serangan teknis dengan kekuatan dan kecepatan yang sulit dimiliki oleh petarung lainnya. Melvin berlatih di Mikes Gym di Belanda, dengan latihan sparring legendarisnya yang sangat terkenal. Selain itu, Melvin juga berlatih dengan pembunuh terkenal dalam olahraga tempur seperti kickboxer hebat, Badar Hari, dan Gohan Saki. Tak heran, jika Melvin memiliki perilaku agresif brutal. Manhuk sama sekali tidak ada rasa takut, ketika berhadapan dengan lawannya yang sangat tangguh atau saat Melvin dikurung di dalam kandang ring tinju. Kekuatan pukulan Melvin terlihat jelas, ketika Manhuk bertemu dengan Mark Hun. Meskipun Manhoof kehilangan keunggulan berat badan yang signifikan dari Mark Hun, namun Manhoof mampu memberikan kekalahan KO pertamanya hanya dalam waktu 18 detik di ronde pertama. Sebagai petarung MMA, Manhoof memiliki 32 kemenangan dan 28 antaranya dengan KO. Melvin selalu menarik di pandangan penggemarnya di seluruh dunia, karena dengan keagresifannya, dan memiliki pukulan keras, sehingga Melvin dapat menaklukkan lawannya hanya dalam waktu yang singkat di ronde pertama. Manbuf adalah salah satu striker kelas menengah yang paling eksplosif di dunia MMA profesional. Melvin Manhuf pertama kali mendapatkan pengakuan di dunia kickboxing profesional. Di mana Manhuf memegang kemenangan karir yang terkenal atas Stefan Lenko, Ramazanov, dan yang lainnya. Kesuksesan pertama Manhoof dalam seni bela diri campuran dimulai pada tahun 2005. Saat Melvin mengalahkan Paul Cahun untuk memenangkan kejuaraan kelas berat ringan cage rage dengan TKO pada ronde pertama. Setelah memenangkan gelar, Manhoof akan menambahkan beberapa nama terkemuka ke daftar korbannya selama beberapa tahun ke depan. Saat berkompetisi di Eropa dan Jepang, termasuk Evangelista, Cyborg, Santos, Kazushi Sakuraba, yang dipukul kejam Melvin. Manhoof tersingkir untuk pertama kalinya dari Mark Hun, dan Kazuo Misaki. Kekuatan dan kelemahan Manhoof di kandang sudah terlihat jelas. Dia adalah striker elit dengan permainan ground, yang terkadang mencurigakan. Saat para petarung gagal menjauhkan kontes dari kekuatan Manhoof, mereka sering terbangun sambil menatap lampu arena pertarungan. Di sepanjang karir MMA-nya, Manhoof hanya membuat dua keputusan, yaitu, dia menyelesaikan hampir semua pertarungannya dengan KO atau TKO. Manhoof juga dikenal sangat menghibur para penonton, di mana dia benar-benar dilepaskan oleh pelatihnya dari kerah rantai di lehernya. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2012, Melvin Manhoef melawan Rio Kawamura di ONE fc Rise of Kings. Di penghujung ronde pertama, Manhoef mendaratkan pukulan kanan keras yang membuat Kawamura pingsan. Manhoef kemudian akan melawan Dennis Kang di Dream 18, yang akan menjadi ajang promosi baginya. Manhoef membombardir Kang, mengalahkan veteran Pride itu melalui TKO hanya dalam waktu 50 detik saja. Kemenangan Manhub atas Kang akan menjadi kemenangan terakhirnya selama hampir satu setengah tahun. Manhuf menderita kekalahan beruntun pada tahun 2013. Kekalahan pertama Manhuf dari Brock Larson di One FC, Kings and Champions pada tanggal 5 April. Larson akan mengalahkan Manhuf melalui keputusan juri. Manhuf kemudian kalah lagi dari Mamet Khalidov di KSW 23. Manhoof bangkit kembali dengan kemenangan dalam dua pertarungan pertamanya di tahun 2014. Pertama kali Manhoof mengalahkan Evangelista, Cyborg, Santos di Gringo Super 10 pada tanggal 27 April tahun 2014 melalui TKO hanya dalam waktu 46 detik di ronde pertama. Manhoof kemudian mengalahkan Doug Marshall di Bellator 125, dengan menangan KO. Dua penampilan terakhir Manhoof di Bellator. Sama sekali tanpa kemenangan lagi. Manhoof mengalami kekalahan KO yang mengejutkan dari Yosiling di Bellator 131. Manhoof sangat diunggulkan memasuki pertarungan, karena Siling hanya berkompetisi empat kali di MMA, dengan rekor satu kemenangan dan tiga kekalahan. Manhoof kemudian melawan mantan juara kelas menengah Bellator. Alexander Slemenko pada tanggal 13 Februari tahun 2015 di Bellator 133. Manhoof tersingkir di awal ronde kedua, tetapi hasilnya kemudian dibatalkan menjadi no contest ketika Slemenko dinyatakan positif mengalami peningkatan kadar testosteron. Setelah itu, Manhoof dijadwalkan untuk melawan Hisaki Kato di Bellator 146. Kato keluar dari kemenangan KO yang mengecewakan atas Yosiling dan diunggulkan untuk memenangkan pertarungan. Tetapi Manhuf akhirnya memenangkan pertandingan bola bali dengan pukulan bukiri. Kemenangan itu memberinya gelar melawan juara kelas menengah Bellator, Rafael Carvalho. Keduanya dijadwalkan bertemu pada tanggal 20 Mei tahun 2016 di Bellator 155. Siapa yang seharusnya memenangkan pertarungan kejuaraan kelas menengah Bellator antara Rafael Carvalho dengan Melvin Manhoef? Semua keraguan ditiadakan pada saat di Bellator 176 di Turin, Italia. Saat Carvalho meredup, Manhoef dengan brutal memberikan tendangan di babak keempat. Carvalho tidak tampil begitu panas untuk sebagian besar di setiap pertarungannya, karena Manhoef mampu memberikan sang juara fit melalui tiga ronde pertama. Tapi ternyata, Carvalho mencari celah untuk menyerang Manhoof, dan dia pun melakukannya. Tendangannya mendarat tepat di pipi kanan Manhoof dan mengagetkan penonton. Bukan karena mereka kecewa, tapi karena kaget. Kemenangan atas Manhoof adalah kemenangan kedua Carvalho dari sang penentang, dan Carvalho mempertahankan gelar keduanya. Meskipun Carvalho penampilannya kurang baik, tapi Carvalho mengunggulkan pertarungan dengan menang KO dari Manhoof dari sang penentang. riwayat Melvin Manwolf, petarung terbaik legendaris, yang walaupun ada kekalahan dalam karirnya, mungkin hanya kesalahan teknik, tanpa membaca gerak-gerik lawannya sehingga dia kecolongan. Karena keagresifan dan kebrutalannya, dia kecolongan untuk menghadapi serangan dari lawannya. Bagaimana pendapat Anda tentang petarung terbaik yang tanpa belas kasihan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dan yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan limpah terima kasih, dan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih atas kunjungan Anda dan sampai jumpa di postingan selanjutnya.